Iată am ajuns la Conacul Donici. În perioada interbilică, din 18 până în 40, au locuit și au desfășurat activitate. În spatele conacului a fost un observator cu un telescop, unul cel mai modern pe timpuri. În 40, când a fost în urma parcului Molotov-Ribbentrop, deci a fost vandalizat tot, o parte de unele elemente au fost găsite unele beciuri din Chișinău, altele la Kiev. Și aici vedem faianța care este timpul sovieticilor pusă. Și cineva din și ne-a arătat, deci avem așa un element, iată dacă vedem șurubul respectiv, pe timp de iarnă schimba unghiul la scară. Deci nu era orizontal, dar era înclinat spre intrare pentru a evita alunecările. Timp de zăpadă și așa mai departe. Peretele ăsta e cuit după tehnologiile care erau de pe timpuri cu ou, var și nisip. iată ți-o păstrat, el face parte din prim, ca, printre primii 10 români, ca om de știință din toate timpurile. Adică e, pot să-l punem într-un rând cu Alicoanda sau alți eminenți oameni de știință români. Iată, în dreapta, Ну, Astravem, Cavou, familiei Donici și Macrie. Din, de la lumea adunate, din spusă, e unic. În Moldova nu știu dacă mai este ca așa de impunător. Deci, el îi construit din elemente. Elementele respective, iată, plăcile care se văd, au fost confecționate în o mai departe pe râu adus și fost instalate respectiv aici. Deci aici a fost balzamată tămătușa lui Nicolae Dunici, care până în anii 70 în sicriu, balzamată, putea să fie văzut toată lumea. Din păcate, cu timpul regimului comunist, a fost vandalizată, dat foc și am pierdut, iată așa, o, zicem, ca o atracție. Ne aflăm acum în roava de stejar secular, Pohorila. Deci, denumirea de Pohorila provine, după o legendă, timp când năvăleau tatarii, deci stabileau cu traiul în păduri. Și jăfăiau populația locală, deci populația s-a adunat, omeș și-a dat foc și de la slavonă Păgărela, deci mai departe, ajuns din generație în generație, până la noi a ajuns ca Pohorila. Și asta este denumirea, iată cum a venit. Respectiv, Dumbrava și semnificativă pentru satul Dubăsarii Vechi. Deci denumirea provine Dubăsare Veghine de la Dubasuri. Și la Dubăsare oamenii cei care conduceau Dubas. Și Dubasul. Dubas sunt niște bărci confecționate din cioplite în trunchiuri de stejar și care erau folosite de oameni pentru a trece populația de pe mal pe alta. Eram așa niște copii când vedem o mașină, dar unde vedem mașini? Eu trăiam acolo aproape de școală, știi că unii asfaltul ăsta au fost centru, acolo drumul central. Și ieșeam cu tata, ieșeau oamenii din mahală, ieșeau pe drum, treceau tancurile, se duceau pe aici, pe la șerpieni, pe la spieia, pe sat, pe la noi treceau. Apoi noi copchii ne suiem pe gard, ne temem de mașini. Noi nu știem ce mașină, nu știem nică. Apoi când a venit prima mașină în sat, a venit cu cabina de faniercă. Când ne-a scăpat odată, șoferul și ăla ne-a suit cum a picat bine. E, nu dovde să alergi, ne de jos. Ministru frumos, avem niște peisajuri Super. Oameni grebănoși, muncitori, și vă mai spun? Stilistru, aici de Dorotskaya, dar la Corjova e părât. Anume după sare vechi cresc legume multe. Băiatul ăsta din Corjov, el se ocupă cu iepuri, cu rățele se ocupă, este taios, la noi zic multe. Vin la piață, vin la muzeu, așa zic băștinașii, unde te duci aici? La muzeu. De ce la muzeu? Mă duc să văd, ce e acolo, să uit și lumea la mine. Deci e că sunt și mai multe gândele pe Mistrul, de multe gândele pe Mistrul. Deci nu e pe mare, mai mult sunt parceri. Вам не трудно из Тирасполя приходить э, здесь? Да нет, это что? Что такое километраж? Это ничего. Хорошо, тихо, спокойно у вас. Да и люди, в принципе, хорошие.